proiektu hau e, losatu ziguten eh, zuzendaritzatik e, gaztelekukoak zuzendaritzarekin e, kontaktuan ipini zirelako eta guke ba, oso positibotzat hartu va ba, martxan ipini genuen. Es un taller de creación colectiva de historias en euskera y su principal objetivo es eh, realizar un acercamiento positivo de la lengua a los alumnos y a las alumnas. De manera, aunque sea indirecta, también se pretende fomentar pues, la lectura en general y en el idioma eh, vasco en particular. ipuina sortzeaz gain landu egiten dira hainbat gauza gehiago, bai? Lantzen da pues hori elkarrekin eh, adostearen eh, teknikak, estrategiak, talde lana, bai? Eta bueno, pues ipuina sortzeko ematen zaie holako ipuin herrikoien eskema, bai? Eh, betikoak ba, irusatiak eta zeintzuka ertzen diren ba, pertsonaiak, laguntzaileak, obietu magikoak, gero etzaiak, borroka dagoela, eta horren arabera, gero eskema argi daukatela, pues, gero talde bakoitzak sortzen du bere istorioa. Eta oso polita izaten da ikustean e, ba, mm, nola pues oso historio desberdinak agertzen direla naiz eta eskema berbera izan. No tienen una temática concreta, aunque sí que aparecen en, bueno, en diferentes ocasiones pues bueno, cuestiones relacionadas mucho con la, con la convivencia, con la discriminación de, bueno, del, del diferente, con bueno, todo este tipo de problemáticas que se pueden dar y que los, bueno, y que los niños y las niñas viven en su, en su día a día. Se veía que había material suficiente como para trabajar eh, aspectos relacionados con los valores. Esto de un honen gauzaik ba, garrantzitsunetariko badala, ba, euskera lantzia, beraiek ikustia euskara ez dala bakarrikan e, ikasgelan erabiltzen duen hizkuntza, baizik eta gauza gehiago inaldirela hizkuntza horretan, eta adibidez hemen egin dute bai idatzi, gero bai irakurri, eta baita sormena landu, ez? Sormena landu eta sormena landu euskaraz. Ordan guk uste dugu horrelako proiektuak e, gero eta gehiago egin beharko Liratekeela adibidez, e, eh, eh, onelako auzo batean. Gala berezia hau antolatzen dugu, ze azkenik re, bere realitatez, bai, hau da egin dugun, bai, liburua, eta, bueno, ez, ez badugu banatzen, ez, ez dakigu nola moldatuko diren klasean, edo nola egingo duten, mhm. banatuko duten, edo ez dute banatuko, eta azkenean, beno, hau da, beraiek egindako lana, eta hori, ba, omenaldi bat merezi duenez, ba, omenaldiago egiten dugu, horretago gustatzen zaigu, Eh, ekimen berezi antolatzea eta beraiek beno izarrak direnez, ze, eh, egileak, bai, idazleak direnez. Bai, beraiei ba garrantzi daukat. Gaina, kao, azpimarratzen da ere e, talde lanean egin dutela, hainbat ez direla talde bat bakarrik agertzen, baizik eta talde asko izan direla eta denen artean egin dutela gauza Liburua, bai. bat. Ba, Liburua. Hau da, azken, azken mm. eredua, hortalde lanarena, bezaren, liburu bat, bakarrik ipuin batekin nahiko triste izango zen, ez? Mm bai, Ba, hemen, ba, eskola guztien lana, e, guztiaren lana, ba, ba hemen agertzen dela. Las ilustraciones del cuento son todo eh, realizaciones de los propios niños y niñas. En todos los cuentos hay unos dibujos y unas ilustraciones que han hecho algunos de los alumnos y la portada eh, está hecha a base de recortes de todos y cada uno de los, críos que han participado.